Kunta pergi, Kunta kembali Hai Assalamualaikum Welcome back to my channel Sisnes MK Okay Aku tengok sini Okay, okay Okay, okay Okay, fine Aku tengok sini Dah lama kan Aku tak, tak buat video YouTube channel kan Sekejap, sekejap Try maaf Tuning, tuning Okay, So uh, untuk video kali ni sebenarnya aku nak tapi bagi aku tak pelik sebab itu adalah memang memang kira macam kalau aku rasa macam nak makan aku makan macam tu je sebab memang sedap gila tu. Okay guys, tanpa membuangkan masa so jom guys kita nak buat kita nak pergi dapur dulu nak cairkan benda tu apa benda tu so korang yang baru masuk tu korang jangan lupa tekan like share subscribe dan turn on notification di bawah okay Okay guys, so jom start now, okay? Okay guys, minta maaf lah ya sebab sebab minta maaf lah ya sebab kita tak tunjuk cara-cara dia cara-cara dia dua bahan saja. Memang senang gila lah. Kenapa aku cakap macam ni? me memang senang gila satu korang boleh guna semua coklat coklat Cadbury coklat chip coklat uh, dark coklat uh, coklat uh, white coklat uh, semua coklat korang boleh guna tara masala dan satu menu utama iaitu tiu ni ni ten ten ten tiu niu niu tiu niu niu tiu niu niu niu niu ah yaitu tomato sebenarnya Sempat tomato A ini ah, saya mau letak ah, adalah besok lah mana boleh bagi tahu ini ah. itu jadi ah tak tahu lah sebab saya lapar memang gila-gila saya tengok ini tomato memang sobat wow saya boleh pegang ini stoptik wo oh. tiba-tiba wo oh. wah wah sejujur yeah sorry sorry sorry sejujurnya saya tak pandai lah pegang benda ni tapi bila dah pegang tomato ini ah ini much oh. more eh lupa-lupa saya mau buat itu sekejap sekejap sekejap ah, nanti nanti tak ada komen tak ada buat apa-apa kan <laughs> sorry sorry sorry dia jadi macam tiba-tiba lawak spontan betul kurang kurang Wah, eh. wah sedapnya jangan. saya jadi macam ni sebab saya tengok itu channel YouTube uh, Akil dan Akil Boss sebab itulah saya macam ni tengok eh nanti ni kirim kirim lah saya fikir kan ya itu saya punya YouTube bukan awak punya YouTube <laughs> ha dah dapat dah aku punya lah fikir-fikir apalah trademark aku apalah trademark aku mana boleh sama ni kena tukar ni maksudnya uh, macam uh, kita, kita, kita, kita orang setiap kali ni kena ada trademark lah. ni kalau korang tengok ni kan ni adalah tomat and coklat biasa pula sekejap sekejap aku nak nak namakan sebelum makan ni hmm ini Choco Toma Choco Toma Choco Toma <laughs> Coklat dengan tomato Tengok <laughs> eh Aduh Susah betul lah Ni Ni kan Lemak tak nampak kalau kalau aku lapar aku makan tomato kalau aku nak rasa macam benda tu macam lagi pelik ah, aku makan benda macam ni lah bagi korang pelik lah tomato makan dengan coklat selalu orang buat cheese cheese cheese cheese je kan Ah ni aku buat lain dan lain kalau korang nak tengok aku makan Maggi ramen dengan santan pergilah tengok video aku sebelum ni korang nak nak suruh aku buat apa lagi ha, semua aku buat Hai tiba-tiba tak pandai pula macam mana Okay ni eh? Ni coklat ni eh? Ni coklat tau Allah Gimana Ni coklat Bismillah je Kenapa tak rasa Kasih kasih satu lagi aku cuba Sekedar ah. rasa dia ada coklat-coklat sikit dan tambahan dengan tomato rasa dia coklat dengan tomato <laughs> rasa dia rasa sedap lah sedapnya siapa yang hantu coklat dan dalam masa yang sama juga kurang adalah hantu hmm, tomato Allah kurang juga adalah hantu tomato korang wajib rasa benda ni memang sedap gila guys nah aku selalu makan tomato ni tomato ni macam ni pun dah sedap lah tapi kalau ditambah dengan coklat pun sedap sebab dia rasa macam Hmm, kuah-kuah. Rasa macam rojak buah. Hmm, dan telah. Nak berapa minit? Main minit baru. Korang tengok ah, aku makan. Ah. Aku nak makan lagi. Ni, coklat ni. தும்பான Dia macam uh, mesin mesin mesin coklat coklat yang tak edi tu. <laughs> aku tak ada mesin tu jadi aku buat lah macam ni. Eh, ni sini sini. Tadadadadang Eh lupa trademark aku kan Tiu niu niu Tiu niu niu Tiu niu niu niu niu niu niu niu niu niu niu Tiu niu niu niu niu niu Tiu niu niu niu niu niu Okay Okay guys Kali ni aku nak sambung makan Cuma aku nak speedkan sikit video ni letakkan aku nak tunggu aku lama-lama macam ni kan dia akan akan lajukan sedikit Stop, ada tanggal lagi ya. Satu, dua, tiga, empat. Tanggal lagi empat. Sampai betul hmm, tomato kan Aku suka tomato ni habis dulu Baru hidup Hidup lah Baru hidup <laughs> Baru hidup Coklat ni Ada dulu kan Dulu habis dulu pun tak apa Kalau coklat habis dulu hmm, Tomato kemudian pun Bagi aku ok nak problem Tapi uh, Aku sarankan uh, Jangan mudah ini cuba, sebab aku takut nanti kalau budak-budak tu betul-betul buat Lagi dia, Lepas tu dia sakit perut Lagi mak dia tanya aku tidur dengan siapa? Ha, aku tak nak. Jangan sebut nama aku. Aku tak suka eh. Budak-budak jangan buat benda ni. Benda ni untuk cabaran-cabaran orang dewasa yang yang kata nak kurus. Ha, uh, tu sila lah makan. Sila makan dia budak-budak uh, tak digalakkan sangat makan benda ni. Kalau nak rasa boleh. Satu dua je boleh. Colik-colik. Ibu coklat biasa tu je. Jangan buat macam saya ya. Sebab saya dah biasa makan benda-benda pelik. Sedangkan uh, Maggi ramen pun dengan santan aku buat okey je, tak ada masalah je, perut aku okey menurut orang lain lah caranya ya macam tu Allah empat lagi satu dua tiga empat sebenarnya makan tomato ni pagi-pagi pun boleh kalau korang nak lah makan lah ini aku makan untuk petang macam malam tu ni lah alas perut aku macam tu lah dan akhir sekali tinggal satu ya tak ni tinggal satu tinggal satu eh lagi Okay guys dah habis dah hmm dah habis dah kering dah Okay guys um mungkin sampai video video kali ini mungkin sampai di sini saja so korang jangan lupa like share subscribe subscribe dan turn on notification di bawah Okay. tiu tiu tiu tiu tiu tiu kan ah okay. kita jumpa di next video Yaitu esok lah Okay. okey tak sabarnya Okay, bye see you guys to this vlog. Peace.